ಐರಾವತವು ಭಗವಾನ್ ಇಂದ್ರನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಈ ಸ್ಥಾಪಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಗಣೇಶನು ಆನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಗಜಾನನ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆನೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು. ಐರಾವತದ ಜನನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಐರಾವತವನ್ನು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಬಿಳಿಯ ಅಗಾಧವಾದ ಆನೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳ ಮೂಲಪುರುಷ. ಐರಾವತದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ದಂತಕತೆಗಳಿವೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಲಿಪಿಗಳ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಐರಾವತವು ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ಅಸುರರು ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಮಂಥನ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಗರದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸಾಗರ ಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಅಸುರ ರಾಜ ಬಲಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ರಾಜ ಇಂದ್ರ ಐರಾವತವನ್ನು ತನ್ನ ಆಕಾಶವಾಹನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಐರಾವತ ಇಂದ್ರನ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಾವಲುಗಾರನೂ ಹೌದು. ಮಾತಂಗಲೀಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪವಿತ್ರ ವೇದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಮೊದಲು ಗರುಡನ ಜನನವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ಧದಲ್ಲಿ ಐರಾವತವು ಏಳು ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಎಂಟು ದೇವತೆಗಳು ಈ ಎಂಟು ಗಂಡು ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಲಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಆನೆ ಸಹೋದರರು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಕಾವಲುಗಾರರಾದರು ಮತ್ತು ಐರಾವತವು ತನ್ನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ವದ ಪೋಷಕರಾದರು. ರಾಜ ಪೃಥು ಮೊದಲ ಪವಿತ್ರ ಆಡಳಿತಗಾರ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು. ನಾಮಕರಣ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಐರಾವತವು ಇರಾ ಎಂಬ ಮೂಲ ಪದದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಜಲ್ ಐರಾವತವು ಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಐರಾವತ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐರಾವತದ ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು ಅಭ್ರಮತಂಗ ಮೋಡವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ನಾಗಮಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವನು ಅರ್ಕಸೋದರ. ಸೂರ್ಯನ ಸಹೋದರ ಎರವಾನ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾಸ್ತಿ ಬಿಳಿಯವನು ಗಜರಾಗ್ರಣಿ ಆನೆಗಳ ರಾಜ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಂಶಸ್ಥರು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ ಐರಾವತವು ಅಭರಮು ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಅವನ ಮೊದಲ ವಂಶಸ್ಥರ ಬಿಳಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ಆನೆಗಳು ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಆದರೆ ಋಷಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಶಪಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹಾರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಆನೆಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರು ಇನ್ನೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಗೋಚರತೆ ಐರಾವತ ಆನೆ ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐರಾವತವು ನಾಲ್ಕು ದಂತಗಳು ಮತ್ತು ಏಳು ಕಾಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು. ಅವನು ಪ್ರಾಚೀನ ಬಿಳಿ ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳು ಐರಾವತವು ಹತ್ತು ದಂತಗಳು, ಐದು ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮೂರು ಅಥವಾ ಐದು ತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಐರಾವತ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ ಐರಾವತ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಐರಾವತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಐರಾವತ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಾಂಬವಾನ್ ಅಥವಾ ಜಾಂಬವತ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ತನ್ನ ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಗಾಧವಾದ ಪವಿತ್ರ ಕರಡಿ ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಂತನ ಬಾಲವನ್ನು ಐರಾವತದ ಕಾಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐರಾವತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಕುದುರೆಗಳ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವ ಮತ್ತು ಆನೆಗಳ ಐರಾವತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದನು. ಭೀಷ್ಮಪರ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಯಾವರ್ತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕುರು ಬದಲಿಗೆ ಐರಾವತ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದಿನ ಋಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಋಷಿಗಳು ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಐರಾವತ ಆನೆಯ ಪೂಜೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪತ್ನಿ ಗಾಂಧಾರಿಯು ಐರಾವತ ಆನೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಅವಳು ಪಾಂಡವರ ತಾಯಿ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಾಯಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಆನೆ ಐರಾವತದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಗಾಂಧಾರಿಯ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕುಂತಿಯ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಐರಾವತ ಆನೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐರಾವತವು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮತ್ತು ಐರಾವತ ದೂರ್ವಾಸ ಋಷಿಯು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ತಂದನು. ಆದರೆ ಇಂದ್ರನು ಈ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕುಡಿದಿದ್ದನು. ಅವನು ಐರಾವತದ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾರವನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿದನು, ನಂತರ ಅವನು ಅದನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದನು, ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಪಾದಗಳಿಂದ ತುಳಿದನು. ಈ ಅಗೌರವದ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ದೂರ್ವಾಸನು ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವೈಭವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶಪಿಸಿದನು. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಅಮರಾವತಿಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದಳು. ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿತು. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದುಃಖಿತ ದೇವರುಗಳು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಆದಿಸ್ವರೂಪದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಗರವನ್ನು ಮಂಥನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮರಳಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನವು ದೇವರುಗಳ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಐರಾವತ ಐರಾವತವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈನ ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಋಷಭದೇವ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅವತಾರ ಅಥವಾ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೊದಲ ತೀರ್ಥಂಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಾಯುವಿನ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ